Na, meneki tatou ki te ta ki atu korero verba mou iku, tuke, tuke. Ne, teia tetahi akaranga, tatou mai. E waere, waere, waere ia ana te taro e tino. Ia e waere ia. Ko teia ia e te iku, ne? E iku, e. tangata angaanga. Āe, te tangata angaanga. He mea kē, te tangata angaanga i roto i te Tākia Kawerepu Mōiku. Tōna akairo ko te e. Weeding. Waere. Waere ia. Angaanga nui nā te tamariki, nē? Teia ia te iku te kai no te kupu pāpā, e ko teia iku te te te iku ua, e. Ka roki i teia iku i te tāpiri ki runga i konei, ki runga i konei, ki runga i te o ngā i kā tōtō o te Tākiato Verepa i te pai ka tau, e. E me teia te te taki atu korero angangi tētahi pākau, e nui te ou ākaranga e tino, e kino, e kino e ākaranga nō te pāpā, nō tētahi me kino, e me, e manamana tā te e i roto i te ao o te appeang o te ou reo, eh, eh, so. So, ko rava tētahi kupu mataara. eh, tētahi pupu o te kupu ongo o te pae ka tau, eh, tōna aiteanga, nunui, eh, nunui te angaanga, eh, so, ko te aiteanga o te, ko a papaia rawa i a ia, oh, kino te kai, tōna mamae i te pāpā, eh, eh. Nā te Rangitano te teia kua paia rawa a ia. Ae, e, me kāri teia e tū mai i konei, ae, kua tano. Inā rā, tētahi teime, pēnei ia i te nuianga o te teime, me, me mou te verepa i tōna iku, ka mou aka ou te kupu mataara i, i tētahi iku. Ā. Ko te ia ka, ko te, ko te iku, ko te verba mau iku ia, mau iku ia te rawa. Ā, so, ko teia, ia, ka rē amata, koia te iku te kai o, o te verba, koia te, te iku tano nō Pāpā. e, ko teia iku, ko te iku ua, teia, e tano ana nō te au verepa kātoato, e, e tano ana nō te au kupu ongaonga nō te pae katau o te tākiato kōrero. My question, I, I'll answer it in English, just because I just need, need to get this out. Um, so the ia has to be the same as what the ia is on the. Ai tā, ai tā, ai tā. So, kāre, kāre ai teitei, nō te mea kāre āmata i konei. I raro i konei, me rarau ka opukia rawa ia koi. So ko teia ia e e me poapenga e iku poapenga. Ka rauka i teia e i te piri atu ki runga i tetahi i te au verba ka to e ka raukia ka rauka i a ia i te piri ki runga i te te au kupu ongaonga ka to o te o te te pae ka tau. So e me poapinga teia, tuke tuke ki ki teia. Teia te ou iku iku te kai o te, no, no teia verepa. So ka iki a te verepa i tona ake iku, e ka iki aia i tetahi, tetahi iku. Eh? E taira e te iku. Ka iki a Kai i te nga, ka iki a Pāpā i te ia, ka iki a Opu i te kia, ka iki a Rawe i te a, te reira, te reira, ka iki a Tanu i te mia. Āe, koia te ao, te ao iku, te kai no Te Owerepa. E, i tētahi taimi, kāre te ou kupu akatake mōu i te iku. E, kāre e kino e. Pērā i a Takere, pia, pērā i a Takere, e, kua, kua kainga Takere te taro. E, ba, e, pērā katoa, me rāra koe, kua kainga Takere ia te taro, e tano. Tano. E, kua kainga Takere ia te tano, te tano, e, tano tērā. So, kāre e obligatory, inā rā, Āe, kei tana ana. Āe. Tāna ana. So, āe. Āe. Ko te Tākiato Werepa, ko ia te tā ūū, mau ana te werepa i tōna iku, ē, i tētahi taime, mau ana te, te au kupu akataka i tētahi iku, akaou, āe. Aru mai te upoko, Te tāke a Tonomena nō te upoko, e Ko te aiteanga o te upoko i roto i te i teia tū anga tāke atu korero ko te upoko te te te te pākau tei angaanga ia e me e Tāke atu verepa mau iku ko te upoko ko te pākau tei angaanga ia e Tuke tuke. Ko koia o te rā tāke atu mua te tara. Ē, i konei, te taro, koia te upoko, ē, koia te pākau tei anganga ia, ē, koia te pākau tei kainga. Ko te taro. Kāre e tangata anganga i konei, kāre e araara ia. Ē, tētahi teine, āe, ka tū, i tēnei kāre. He. Ko te tā ūū e te upoko, ko te tā ūū e te upoko, ko te tā ūū e e te upoko, ko te tā ūū e te upoko i tēta i ōu tāki atu kinoki, nē, te tāki atu ngā i, tāki atu mouanga, nē. He. Teia, kua tanumia te tā ūū He ture, ture nui teia, te nui ango te o Tākia Tokorero, ko te Tākia Tonomena, kāre e pūmua, koia te upoko. E, e, e, e ture puapinga teia, e ture nui, ko te Tākia Tonomena, kāre e pūmua, koia te upoko o te Tākia Tokorero. E, nō atu te tūanga o te Tākia Tokorero, koia te ture. me ētā ki atu korero nōmena, me ētā tā ki atu korero verba māmā ua, ko te te tā ki atu nōmena kāre iku tōna, koia te upoko. Ā, inā rā, kāre te upoko, tuketuke te aiteanga o te upoko i tētahi teine. E rua tuanga waitoanga. Nui re te teitei me manamana tae te apia nei nei e. Me te haru uku tatou te te object of papa a, subject e rera, ki mea re tatou tera ka ri roto, whakapara tatou ko tareka ke. I roto i te reo papa a ko te object e rara no te karama, e ko te patient e rara no te te aiteanga. I teitei i konei. So, kare manga i roto i te taki a to korero verepa mou iku. Kare manga. Kare object. No atu ai e pākau tei angaanga ia, ko e te upoko, no reira kare manga. Tuke, tuke te papaanga o te taki a to korero verepa mou iku, verepa mou iku. So, me akamata te tāke atu koreo i te verepa mau iku, ka kite tātou e, ā, e upoko, e, koia te pākau tei angaanga ia, ā, i tētahi teime, e tangata angaanga, e mau ana te kairo o te e. Eh? Eh. So, kua iki te verepa i tōna ake iku te kai. Eh? So, ētahi o teiau iku, koia te iku tano nō tētahi au verepa. Eh? So, i, i teia nei, kāre e araara ia nui ia teia, teia au, teia au iku. I tēnei ko teia te ikuwherepa puapenga koia te me arare ia nui ia i teia nei. No te me māmā atu, ai teitei, no atu te wherepa mako teia. No reira arare ia nui ia i teia nei. I tētahi atu reo no o Poronītia ki te i te itinga o te rā, me te reo Hawai'i, pēnei i, me te reo Taiti, e tai rā i te iku. Nē. E, i te reo Māori a Aotearoa, nui, nui te iku, nui te iku, ka rāra, ka iki te verepā i tōnā iku te kai, ka rērau kei te tauwi, e tai rā i te iku tonu. Eh, i konei, tē tauwi nei tātou. Tē tauwi nei tātou, ka akamata tātou i te, eh, tāngaro, i te au iku Tuketuke e ia rā rei. I tei au. I ku. E, e tai rā e. Te, nei tātou ki a rawe tātou e, e tai ua rā i ku. I roto tēnei. Aa. Tētahi, tētahi, so, tēia tētahi. Eh, right, so te, te ngaro aere te ou iku te kai. Eh, eh. No te me e, e ngata i te... eh. Eh. Eh. No te me, ko te tumu E pēnei ai te tū anga te ākaranga o te au iku, nō roto mai i tētahi reo tawhito mamao atu, nō roto mai i te reo Proto-Oceanic, e reo mate atu, nui atu i te toru taua tini, e ono taua tini matiti i topa. I roto i te reira reo, ka raukaia i a rātou i te, i te rarai i tētahi Konetenena i te openga o te kupu, e ko teia Konetenena, te ngā, te kā, te mā, teia te Konetenena o te openga o te kupu i roto i te reira reo nō mua mai, taito, taito, taito. I teia nei, me te akamata ano o te pupu o te Poronite, ka rero ki a tatou i te aka oti i te kupu i te Konitinene, ne. No reira, ka rero ki a tatou, no atu e L1, ka rero ki a tatou i te marama i te papa anga o te Konitinena, ne. No reira, e meenga ta i te, i te maara, e, ko te, e te me tano. Nō reira, te nuianga o te au reo o Porinētia ki te itinga, ē, ki te opunga ka tō, e tae rā i te iku. Ko tātou, te ngaro nei, te au uku tuketuke, ē, ko te reo Māori o Aotearoa i te me kē, i te mau nei rātou i tō rātou au. Ka ito kino, kare i rauke i te maara. So ko te nuianga o te au reo, kua tauwi e tae ra i te iku. Ko tatou te aere nei, kua akamata i Aoteroa i te, i te, i te reira anga anga. So to ratou iku Arā ra ia nui ia ko Tia. Tia. Me kare te tangata ia kite e a te kai i te iku tano, arā ra mai Tia, ko Mako. No reira kua akamata ratou i te, i te ta ngaro i te ou iku. Me. So. Korero Tia, korero Tia. E, korero Tia, e. Marama Tia. E, e. So, e, e ou iku tu, so, me, me teia, a, kainga, Tanumia, hopukia, āe, meiteia, inumia, āe, te reira, te reira, inā rā, me rarama e tētahi tangata, oh, ka tanutia, Āe, kāre tangata, i konei. ah, ka, um, kāre, kāre te ou aronga aka rongo i aka tano i a ia. Āe, kāre kite, kāre mātou tari. E me, e me, e me, me taki. So, me rarama e tētahi tanga, tangata, ka tanutia, taka te aitanga, kāre manamana tā, ā, nō te mea, ka, kua akamata te tia i te tū mei tō tātou ia. Ā, so, so, ia, ki tētahi au tangata rāre te reo Māori Aotearoa, ko tia te, te iku nō te au werepa kātōtō. Kare me kino, ka tou i te reo, ka tou i te reo, eh. Tera, tera reo tanumia, aru aka rongo aere ana i te tie teina, taku iwi aka rongo tanu ia. Eh, so, i konei, ka rauka te ia i te au verepa ka toto, nearly, eh, eh, eh. Oku, oku ia, Eh, eh, eh, eh. Pēnei ki te ia. Mm. Eh, so, ka rauka te ia i te piri i, i, i runga i te au veripa ka tōtō. Eh, well, just about. Eh, um, pāpā doesn't like it. Kare, kare e rāra ia, pāpā ia, pāpā ia. tētahi pupū rikiriki, kāre e reka ana, kāre e reka ana i te ia, te nuianga, āe, kāre, kāre e manamana tāna. Ka oho, ka oho te rahi, āe. Tētahi me pōwhitinga aka ou, tētahi taime ka mau te werepa i tōna iku, ē, ka mau i te iku pōwhitinga. So, e rua tōna iku. Mei konei, kua kainga ia te taro. Eh? Kua, so, so tētai atu, kua apaina ia mai teia kupu me roto, me roto mai te reo papa. Eh? Eh. So, ko te me auika, te, te iku puapinga, e te, te me kerikeri te kai, te, te iku rai. Eh? So, Ka rauka i te iku puawhenga i te piri i tētahi au verepa, tētahi au verepa kua mau takere i tētahi iku, ka rauka i te ia i te piri ki runga i tētahi au kupu ongonga, ā, ā, haere noa atu, ā, ā. Taunio te ia, ā, taki atu openga, te tama ia, te motukā i rātou, ā, ā, ā, ā. Te Taitaime, Ka tū te tangata angaanga i roto i teia tū tāke atu kōrero, e ko tōna a Kairo ko te e. Te apiiia atu rā te reira e rawa. Nā rawa i apii atu rā i te reira. Ki mua, te tākeato nō te tangata anganga. Ā, me e poto te tākeato i te nuianga o te taime ka tū ki mua. Inā rā, kāre e kino me, me kāre e neke, eh. So, e ia, e au, e tāua, me, me e poto, ka tū ki konei, eh. Ā, koia te engāi, e, te upoko o te Tāki atu kōrero, e, e pākau tei angaanga ia, ā, kua noʻo ia teia motu, kua tupu tētaʻi angaanga ki runga i te motu, ā, kua angaangia ia te, te, te motu. So, E te e te upoko, e te, te, e te ta anga mai ia. Ko noo ia te ia motu, e te tangata. So, ae. Na te tangata e, e, e neke ki runga i te motu, akatuu i to ratou ari i reira, noo i reira. Ne? Ae. So, kua noo ia te ia motu, e te tangata. Ae. So, me, Inā rā, me, me, me mau mai ai i tētahi iku, tau i te aiteanga, tau i te papaanga o te, o te tāke atu kōrero, ka tupu tētahi pākau tei angaanga ia. Eh. Eh. So, eh. Nō te me, ko te iku, tētahi o tōna, o tāna angaanga, tētahi o tāna angaanga, e akairo nō, nō te mea te tū nei tētahi pākau tei angaanga ia. Eh, koia tētahi o tōna aiteanga. Eh, eh. Making something happen. Eh, kua, kua, kua kitea, eh, kua tupu tētahi angaanga ki runga i tētahi pākau. Eh, kua, eh, so. i rosi te reo papa a. the, if the intransitive verb is, takes the passive suffix, turns the intransitive verb into a transitive verb and it says that there is uh, a patient in that sentence. So the meaning will be different because the intransitive verbs don't have a, a patient in their meaning, they're just an action. But if we put on that iku, it changes and the meaning will change so that it is a meaning that includes a patient. Yeah. No te mea ko te iku, te akairo, no te, te pākau, te angangi, yeah. Koia tētahi me tuketuke i roto i tō tātou reo ki te reo papa. Nō te mea i te reo papa, ko te, ka araara, ka araara tātou i tētahi tāke atu korero verepātau, tētahi passive, ā, me ka reta atu e kite te tangata anganga, e me ko te te pākau tei anganga ia, koia te te manako puapenga i roto i te te araara. E e i roto i te reo papa a, kāre e raara ia nui ia, tei a tu anga tā ki ato kōrero. I a tātou i konei e i te au te au Nō te mea, i te reira reo taitoa, te reo Proto-Oceanic, ko te ao iku e akairo nō te transitivity. So, me, me e pākau tei anganga ia, me ka anganga te tētahi tangata i tētahi pākau, ka, ka mau i teia a Kairo te iku i, i, i muri i te werepa, e, koia te anganga. Kua taui, kua taui, kua taui, kia tae mai ki teia nei. Tētahi teime, he passive sentence te aiteanga me te, te reo papaa, i te nuianga o te teime ko te aiteanga, āe, e pākau tei anganga ia tētahi. E pa kou tei angaanga ia te ta i roto i te aiteanga o te, o te, te vereba. So, ma nga tuketuke te angaanga o, o teia tuanga take atu korero ki te passive sentence i roto i te ropapa a, ma nga tuketuke te angaanga. Nō atu, I teitei i tētahi tau me te papaanga, e te pirianga o te tākiato Verepa Mōu Iku ki te tākiato angaanga i tētahi tangata, nō te mea, e pirianga, ka raukia tātou i te tauwi mei tētahi ki tētahi atu, e kāri e neke te aiteanga, so I teitei ki te reo papa a. Tētahi atu ngā i tuketuke te anga, nō te mea, angaanga ia Nui ia, ara ara ia, nui ia te Atua ngā ata ki a to korero. Eh. Eh.